دكتور هاني محمد مهنا آه، مركز القومي للبحوث آه، استاذ مساعد الهندسه الزراعيه قسم العلاقات المائيه والري الحقلي آه، آلة حصاد جوتروفا وجوجوبا لقينا ان في مشكله عدم توفر الايدي العامله ودي كانت مشكله صعبه جدا بتاثر على الانتاجيه بتخليها حوالي ربع الانتاجيه العالميه المفروضه للشجره ويمكن دي صوره الحبوب واقعه تحت الشجره ومأثرة تأثير جامد جدا فبدأنا نفكر ونعمل تصاميم عن طريق آه، برامج الكمبيوتر مختلفة آه، بحيث ان احنا نعمل حصاد ونعمل آلة آه، تقوم بعملية الحصاد وتكون رخيصة ونقدر نصنعها محليا ده احد التصاميم او التصميم المبدئي ان احنا عملنا حصاد لنص الشجرة بس بحيث ان الاله تبقى مجروره ورا الجرار ما تبقاش زاديه الحركه وده هيقلل تقريبا في 90% من تكاليفها ويبقى في جهاز للحصاد عباره عن مضارب ووصلنا في الاخر للشكل النهائي للآلة ان المضارب دي هتضرب فروع الشجرة والحبوب تنزل على الحصيرة اللي هي الصفرة في الشكل اللي قدام حضراتكم ومنها الحصيرة دي بتبقى موجودة بميل آه، الحبة عن طريق الميل ده بتقع على السير والسير بيتم تجميع الحبوب في التانك فالفكرة بسيطة وممكن تصنعها محليا وتكاليفها قليلة جدا ودي صورة آه، آه، لتصنيع الآلة